Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questa palettina della Essence. Questa è la 4 e Shadow, 4 ombretti e il colore che ho io è il 5 eh, To Die 4. Allora, intanto un po' sporchina perché la sto usando in questo periodo e si tratta di 4 ombretti dai colori nude che adesso vi mostro. E il peso totale è un 5 grammi e costa meno di 4 euro allora adesso ve la mostro prima di tutto intanto eh, è composta in questo modo da quattro colori quindi un bianco un, eh, e due marroni un rosa e due marroni ve li faccio vedere questo è il primo poi abbiamo il rosa il marrone che è questo ed è l'unico colore metallizzato e il altro marrone più scuro matte Allora, cosa dire? È una eh, palette completa per un trucco da tutti i giorni o anche per la sera, è perfetta. Io trovo che il bianco è un illuminante alla fine, un, ho oh, perfetto come illuminante, eccolo qui. Ok, poi abbiamo questo rosa matte che è perfetto come colore intermedio nella, nella palpebra e poi abbiamo i due marroni, uno metallizzato e uno completamente opaco che sono perfetti <coughs> scusate, nell'angolo esterno dell'occhio per dare definizione quindi dipende uno un po' più chiaro, uno più scuro però io credo che questa palette sia davvero fantastica la durata tranquillamente tutto il giorno con un primer sotto è meglio e ehm, sono polverosi come le altre palette della Essence quindi sì, sono belli pigmentati, vedete, ma sono un pochino polverosi, soprattutto i, de, i, i due marroni, soprattutto. Però per il prezzo che ha, credo che sia un problema minore. Io trovo che queste palettine siano molto molto valide, soprattutto eh, sapete che io sono amante, io sono dei amante delle palette nude e soprattutto sapete che io eh, avevo una palette della Sephora che non fanno più ehm, che adoravo e questa è una valida sostituta oltretutto costa anche meno quindi è disponibile in tante eh, modalità, combinazioni di colori tutte con varie texture, quindi c'è sempre uno shimmer, due opachi, un metallizzato, dipende dai colori, comunque davvero guardatela, fateci una scappata perché sono davvero ottime io questa ve la straconsiglio poi è anche piccolina volendo sta anche in borsa certo ci vuole un pennellino o le dita però è davvero fantastica io ve la straconsiglio e fatemi sapere se l'avete provata e come vi siete trovate come sempre spero vi sia stato utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete le prossime recensioni beauty e alla prossima ciao